Salut! Astăzi este despre a întemeia. În dicționar este a înființa, a fonda. Mă gândesc că atunci când întemeiem o familie sau o firmă, um, ne imaginăm mai mult decât ar trebui, pentru că, cum zice și Dexul, este totuși a înființa uh, căznicia uh, și firma, nu a trăi și a ști sigur tot ce trăim și dacă se poate să știm sigur că nu trăim vreo chestie nașpa, uh, dacă se poate să știm și peste 20 de ani cum, să, cum o să arate firma și uh, căznicia. Așa că, totuși, antemeia uh, ar trebui să ne aducă cu picioarele pe pământ când înființăm o căznicie sau o firmă și să rămână, a, îți da spațiu să rămâi surprins. Ciao.